алейкум, қазақ әлі! Армыздар құрметті ағайын эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал ғаппас құрметті ағайындар 2023 жылдың 19 наурыздағы өткен әділетсіз сайлауды барлығымыз бірдей жаппай сайлаудың нәтижесін жоққа шығаруды талап етуіміз керек барлығымыз жаппай сайлаудың нәтижесін жоққа шығарамыз өйткені бұл әділетсіз сайлау болды қаншама халық дауыс бере алмай қалды халықтың дауысын ұрлап алды көбісі мынау біздің өтірік пара, биліктегі өтірік партиялар қолында билік бар қызметін пайдаланып ә, дауысты ұрлап алғандары мәлім оның ішінде оның ішінде мұғалімдер әсіресе ұстаздар мұғалімдер жаман атқа қалғаны мәлім иә ұстаз деген атқа лайық емес яғни ұстаз деген аттан садақа кеткір мұғалімдер өткенде ғана мен үндеу жариялаған болатынмын осы мұғалімдер жөнінде осы, еліміздің ұстаздары жөнінде ұстаздың алаяқтығы жөнінде бұл ұстаздардың жаңағы алаяқтығымен қоймай яғни бұл ұстаздар негізі болашақты алдағы уақыттағы мысалы болашақты ұрпақты ойлап жатқан ұстаздар жоқ бұрынғы ұстаздармен теңестіре алмайсың бұл қазіргі ұстаздар ә, яғни алаяқтықпен айналысып жатқан сияқты алаяқтықпен өтірік айтумен айналысып жатқан сияқты балаларға қалай сабақ береді бұлар мысалы мектепке енгізетін шығар сабақтар мектепке мысалы мынандай сабақтарды алдағы уақытта деймін да болашақта бұлардан бәрін күтуге болады бұл тоқаев бастаған биліктен кезінде назарбаев алаяқтықпен айналысып осы назарбаевтың кесірі бәріне тиіп жатыр бүкіл халыққа тиіп жатыр назарбаевтың кесірі алаяқ қылмыскер ұры ә, назарбаевтың кесірі бүкіл халыққа тиіп жатыр да қазіргі уақытта мысалы әлі өмір бақи тиетін секілді назарбаевтың кесірі оны айтпасқа болмайды айта айта шаршадық деп жатқандарға мен тағы айтып жатырмын соларға бұны айтпасқа болмайды қайта қайта айта беру керек назарбаевты назарбаевтың кесірі ғой назарбаевты соттату керек негізі соттатып өлгенде де айтылатын шығар бұл назарбаев мысалы өлгенде де назарбаевтың кесірі деп өлгенде де біз айтамыз оны өмір бақи айтатын секілді өйткені халықты кедей қылған кедей кепшікпен айналысып жатқан халық иә қазіргі уақытта бір бірін сыйлауды білмейді мысалы халық қазақтар қазір қалды қазір қазақтар бір біріне жау енді мен айтпа, менің айтпағым мысалы жаңағы ұстаздар жайында ұстаздар мектепке пара алу шеберлігі мен өтірік айту пәндерін де енгізетін шығар мектепке сонда оқушылар оқушылар пара алудың білімін алып шығады сосын және де өтірік айтудың өтірік айту шеберлігінің білімін алып шығады да айтатын сөз көп ә, билікке де халыққа да негізі айтатын сөз көп бірақ мен сөзімді қысқарта келе сөзімді қысқарта келе мен мынау өзін өзі ұсынған үміткерлерге менің айтарым көптеген үміткерлер бар ғой қазақстанда түкпір жердің түкпір түкпірінде көптеген депутат болам, иә мәслихат депутаты мәжіліс депутаты болам деген азаматтарға менің айтарым барлығыңызды бірігуге шақырам. құрметті өз өздерін ұсынған үміткерлер құрметті кандидаттар мен сіздерді бірігуге шақырамын барлығымыз бірігіп мынау әділетсіз сайлауды әділетсіз сайлаудың нәтижесін жоққа шығаруымыз керек барлығымыз бірігіп үндеу жасауымыз керек және де осы әділетсіз сайлаудың нәтижесін біз жоққа шығаруымыз керек заңсыз деп танытып жоққа шығаруымыз керек құрметті өздерін ұсынған үміткерлер сондықтан барлығыңызды мен бірігуге шақырамын жалпы барлық халықты бірігуге шақырамын бір біріміздің етегімізден тарта бермей бір бірімізді даттап балағаттап боқтап жамандай бермей біргейік құрметті қазақ елі құрметті азаматтар құрметті бауырлар барлығымыз бірігуіміз керек осы бейнені мүмкіндігінше таратып жан жаққа бөлісіп жақсы пікір қалдырып қолдап отырайық лайк белгісін аямай лайықты басып отырыңыздар ютуб арнаға тіркеліп қоңырау соғуды ұмытпайық аман болыңыздар